Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pepanggian malih kalih kula Hariswa Wonten ing pasinaon Tosa Jawa Nah, ing pasinaon meniko Kita badai sarang-sarang sinau babagan pawarto. Dene sebab materi ingkang badhe disinauni inggih menika angka setunggal pawarto lan titik ane pawarto, angka kalih wujud pawarto, angka tiga struktur pawarto, lajeng unsur lan sifat pawarto, nan ingkang pungkasan inggih menika caranipun maca lan nulis pawarto. Nah, sawise ningali gambar menika, apa kang ana ing pamanggihe bocah-bocah sedaya? Nggih, leres. Gambar menika nguduhake berita. Utawi ing basa Jawi lumrah diarani pawarto. Lajeng apa kang diarani pawarto iku? Pawarto Pawarto inggih menika informasi ngenani sawijining prastawa kang dumadi diwartakake lumantar media cetak, elektronik utawa pirembugan marang wong liya utawa pamirang. Jadi, Pawarto adalah informasi mengenai suatu kejadian yang diberitakan melalui media cetak atau media elektronik. Lajeng, ciri-ciri utawa titikane pawarta inggih menika angka setunggal tinemu nalar kang logis. Tegese berita menika kedah saged tinampi dening nalar. Angka kali inggih menika informasinipun kedah lengkap. Angka 3 struktur basa kang trep. Angka sekawan diksi ingkang pas, angka gangsal, narik kawigaten atau menarik perhatian, lan ingkang angka 6, basa kang neng semake. Lajeng wujud pawarto kaperang dados kali. Angka tunggal inggih menika wujud pawarto lesan. Wujud pawarta lisan TGC pawarta kang kababar lumantar media elektronik. Tegese pawarta kang ono ing TV utawa radio. Angka kale inggih menika wujud pawarta tulisan. Wujud pawarta tulisan tegese Pawarto kang kabeber lumantar media cetak. Tuladanipun Pawarto kang ono ing ariwarti utawa Kolawarti Kolawarti tegese majalah lan ariwarti tegese koran. Struktur Pawarto. Struktur pawarto engkang ongkos tunggal inggih menika headline. Headline utawa irah-irahan utawa judul. Headline kanggo gamangake pamaca kanggo mangerteni pawarto kang bakal diwaca. Headline ugi nuduhake pawarto kang dianggep wigati. Angka kali inggih menika deadline utawa watus deadline, nuduhake papan kedadean lan jeneng media massa. Angka ketiga inggih menika lead utawa teras pawarto. Teras pawarto biasane katulis ing wiwitan pawarto utawa ing paragraf kapisan. Engkang pungkasan inggih menika suroso utawa badi pawarto. Suroso kanggo nyeritakake isine pawarta. Menika wonten tuladha pawarta. Ayo kita sareng-sareng analisis struktur pawartanipun. Angka tunggal wonten ingkang diarani deadline utawa jenis media massa. Jeneng media masane inggih menika dijupuk saka kumparan nalika tanggal 30 Agustus tahun 2020. Enggang anggo kali ya iku headline, irah-irahan, utawa judul. Saking bawatan niko, headline pun ya iku ora bisa sekolah amarga HP. pun teras utawa lip pawatan. Paragraf pertama soko pawatan niko diarani teras. ingkang pungkasan yaiku suroso Sopawarto utawa isi Soko Pawarto ingkang diwernakake. Salajengnya yaiku unsur Pawarto kang lumrah diarani 5W lan setunggal hal. Ingkang ngkos tunggal yaiku wot utawa opo. tegese glenrehake babagan apa kang ana ing pawarta. Angka kale yaiku where utawa ing ngendi. Tegese panggonan kedadeyane prastawa ing pawarta. We ingkang angka 3 yaiku who tegese sapa. Utawa sapa utawa prakaraga kang ana ing berita. We ingkang angka sekawan yaiku why. kena opo. Tegese sebab prastawa iku bisa kedadian. Engkang angka gangsal ya iku when, kapan. Tegese kapan prastawa ing pawarto iku dumagi utawa wektu kedadiane pawarto. Engkang pungkasan ya iku ha, how, kepiye. Tegese kepiye prastawa iku Miswa kedatian. Lajeng sifat-sifat pawarto. Pawarto gadai sifat-sifat yaiku aktual. Pawarto kang anyar bakal luwih dinikmati tinimbang pawarto ingkang wis lawas. Angka kalih yaiku jarak. Pamoco bakal luwih gatekake prastawa ingkang dumadi ing sakupenge tinimbang berita kang adoh salajengnya wigati. Pawarto ingkang dipilih pamuca biasane prastawa ingkang penting. Salajengnya yo iku akibat sawijining bab Pawarto kang wahi kahanan. Salajengnya yo iku konflik. pamoco kadang kala luwih seneng Pawarto kang isine cecongrahan utawa konflik. Sifat pawarto selajengnya ya iku tintrim, utawa gegirisi ati. Tuladani Pawarto babagan kacilakan. Selanjutnya sifate ya iku kemajuan. Pawarto bab inovasi biasanya luwih menarik utawa narik kawigaten. Selanjutnya ya iku emosi. Sawijining warto bisa ndadekake pamirsa sedih, nesu lan bunga. Selanjutnya ya humor, Pawarto kang gawe guyu utawa mesem. Nah, selanjutnya yaiku materi carane nulis pawarto. Carane nulis pawarta ingkang kerep yaiku angka setunggal nentokake tema, angka kale ngumpulake data lan fakta, lajeng nemtokake teras berita utawa lit lajeng milih tembung-tembung kang trep karo pawarto lan ingkang pungkasan nulis kanthi tumemen salajenge carane maca pawarto nalika maca pawarto wonten kang kudu digatekake angka setunggal pocapan. nalika mecapa warta lafal tegah cetha salajengi lagu ukara nalika mecapa warta munggah mudune swara tegah dipun gatosaken utawa digatekake salajengi pandeleng nalika maca pawarta pandelengen ripat kudu marang pamirsa lan pungkasan sikap Nalika maca pawarta sikepé kudu sopan lan bener. Nah, menika materi bab pawarta. Mugi-mugi sakit mari manfaat lan para siswa sakit paham. Mugi-mugi para siswa tetap semangat sinau, ampun supe jadi kesehatan, lan ampun supe memakai masker, jaga jarak, lami cuci tangan. Cekap semantan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.